Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм супер девушки. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм. Давайте посмотрим, из чего он состоит. В у нас визитка интернет-магазина GrandStart.ru. И посмотрим сам костюм. комплект костюма у нас входят вот такие вот гетры на ножке. Посмотрите, ярко-красного цвета, все блестит, переливается. Они а как гольфики идут, сверху на ножке у нас золотистый цвет. Немножечко тянутся. Вот так вот здесь слитки такие, как носочки одеваются. Вот так вот выглядит, то есть такой сапожок, можно сказать. Вот так вот это выглядит. Имитация обуви. И в комплект помимо имитации обуви у нас входит платье. Вот такое вот платье, синее с красной юбкой. Вот такая вот юбка. Здесь идет она на подкладке. Такая классная подкладочка. Юбка блестит красная. Здесь у нас материал сверху синий бифлекс, он вот тянется. Длинные рукавчики синенькие. И сзади платьице у нас выглядит вот так. То есть здесь уже пришит идет красный плащик. Такой вот плащ плащевой ткани. Вот полностью набор костюма супер девушка для аниматора. То есть это э, костюмчик, э, платьице с плащом и Имитация обуви. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.